It's me Stanley. Welcome sa aking channel dahil nag-post na ako ng intro and outro and TikTok compliment. So ngayon, ito naman ang aking first vlog na kakabat tayo ng A Day in My Life Challenge and plus Q&A. Kaso walang kwenta naman ang aking pinos. So, ang gagawin na lang natin ay A Day in My Life 24, 24 Hours Challenge. So, bago ako magsimula, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming videos and don't forget to like my video. Kaya, magsisimula na tayo. 2,000 years later. Ayun guys, nandito tayo sa sa kwarto ng ate ko. So, maglilipit tayo ng pinaghigaan natin kama. So, nag-aircon kami kahapon. Di kami kasya kaya sa lapag na lang kami dito sila sa kama. So, ngayon, magliligpit tayo. Kaya, let's start it. A few moments later. bobo! Meanwhile... So ngayon guys, tapos na tayo magligpit ng aming kwarto. So ngayon, dahil malagkit ang aking mukha, maghilamos po tayo. A few moments later. So ngayon guys, tapos na po maghilamos. mag magre-retouch naman tayo. Hindi basta magre-retouch ng polvo makeup like that. Hindi ako ganun. Kasi baka nalalauntik yung effect. Paano masabi? Thank you pala sa suggested neto. Jamisu. Friends ko siya sa FB, yung RP account ko. Thank you sa pag-request mo nito. Thank you for suggest, babe. Kaya bukas, trotropahin at jojowain challenge naman po tayo bukas. Tapos sa susunod naman po bukas, di ko alam kung ano. Ah. Susunod na bukas yung minute suggest basta nakapost FB ko. Kung may any suggested po kayo, chat lang po ako sa stainless ko, ilalagay ko po sa description box. So may mag-attach muna ako ng buhok ko kasi basa-basa. So, magre-retouch na muna ako. Okay, bye! One eternity later. So ngayon guys, tapos na tayo mag-retouch ng aking mukha. Pinunasan ko na, nag, nag suklay na ako, tsaka nagpalit na ng damit dahil mainit. Dahil summer naman na diba? ngayon, wala tayong magawa kung kundi mag-vlog kasi ito ay wish nila. Gusto ko sana mag-tiktok ngayon guys kasi maliwanag ngayon. Kaso, yung cellphone gamit ko pang vlog nito. Pero after that, magti-tiktok na din naman ako. So, follow me on TikTok. I follow you back. Stanley Dionisio sa TikTok. Nasa description box ko yan. Yung name lang, pero yung yung URL, hindi ko na Sa TikTok na. Kung may TikTok kaya, alam niya yan. So, napapa shoutout si, si Jamie friends ko siya, gusto niya magpa-shout. Shout out sa iyo, Jamie. Tone. Thanks for suggestion nito. A Day in My Life, 24 Hours Challenge. Kaso, yung sinuggest mo na Q&A, wala kasi walang kwenta rin naman yung nag, wala rin naman kwenta yung nag-comment. Maliban sa mga nag-suggest ng comment nun kagabi. Mga 6 ko siya pinost, guys. 6 ba or 5? mga ganyan. Nag-pause ako nga, wala naman nag-pause. Naghintay ako, napuyat sa papa ng aking airbags. Kaya yan lang, yung challenge na gagawin natin ay jajukain ng torture pan. Tapos yung isa kinabukasin nakalimutan ko. So, so wala tayong magawa dahil busog din ako. Main na ako. wala tayong gagawin. Kundi gusto ko sana mag-tiktok sa bird ako. Sige. Sige mag... Iano ko na lang kayo. I-update ko na lang kayo mamaya sa akin gagawin. 2,000 years later. Guys, so nababalik na naman ako. So, end ko muna dito ang video na to dahil may gagawin pa ako. Kaya, kung bago ka pala sa aking channel, makalimutan pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. And don't forget to like button. Appreciate ko kayo. And kung subscribe na kayo sa akin, member na kayo rin kayo ng Stanley Natics. O, oh, ganda, bagong gawa pa lang yun. So, kaya dito nagtatapos ang aking video. Kaya, Thanks for watching.